الله ما شاء الله ما شاء الله والله ما علم قدام؟ علي باش كات ها ما في كلام بعد زمان كان غير دعم انت لو طولك تتحرك كان كده بس مشوار وقدام كده خلاص ده كنت امي خلاص وعايز اقول ابوك والله ما في جوه مش كبسي شاي كبسي وحدات شغالات او وحدات مويه مويه اصلا زي زي في مليان زي زي ضربه في الفيزا ما في ما في كلام اي آه، والله والله العظيم ارفع ارفع ارفع فوق والله ما قصر والله اذا يستاهل اي شيء بس والله لك هندسه والله ذكيين يعني. اشتغلت